добрый день. Вот у нас развернута мобильная станция для изготовления полистиров бетона на объекте. Вот ребята готовятся, значит, ага, вот такая установка. Вот, пока еще не все подсоединено, только идет подготовка. С виду невзрачный такой мобильный комплекс, но специалисты сразу поймут, что это достаточно мощная установка, которая может замешивать сразу от э, пола куба. То есть пол куба сразу замешивается, скатывается вот эта вот у нас мешалка. Это у нас внизу насос. Вот такой насос. Все, этот насос уже вот по шлангу потом будет выталкивать вот туда, на самый верх. Очень удобно, чтобы не таскать раствор мешка. Вот там крошка у нас. Вот этот цемент. Вот. А это вот человек, который будет подавать этот цемент. Вот. Ну вот здесь вот будет замешиваться вот такая интересная конструкция. Вот, все это замешается и будет подавать. Вот когда все установится, значит, мы будем показывать, как это все делается. Ну, пока замешивается раствор холестерол бетона мешалки объем полкуба. Вот такие крошки высыпаются в эту мешалку. Вот так вот Оба. И сейчас начнется таинство замешивания. Опа! Все, пошло. Раз. Все, добавляется вода. Добавляется цемент. Сейчас пока все в крошке, а еще цемент добавится. стенки. Вешаны, положены и все. Вот идет процесс замешивания. сам доел. Смотри, какой раствор красивый получается. А вон оттуда еще. Или сдалека оттуда не берешь? А? Оттуда ты не делаешь? Вот а. Все. раствор готов. И вот, видите, мы его выливает на насос. Вот таким образом. Хоп. Вот, посмотрите, видите, какие лопасти интересные. Вот, все. Ну, все это ушло в насос. Отепление между облицовочным кирпичом и основной основной, основной стеной. Вот так вот утепляется. То есть не нужно делать такую толстую стену из кирпича, тратиться. Ну, достаточно между, значит, облицовочным кирпичом и стены основной залить раствором полистирола примерно на 150. И этого будет достаточно. То есть дом этот будет очень и очень теплым. Вот так вот. Вот, ну, ребята работают и подают по шлангу туда наверх. И ну, вот так вокруг всего дома. Так, ну вот обратите внимание, значит, вот изготовленный раствор холестерол-бетона у нас заливается между кирпичом для утепления. Идет марка B300. Не знаю, видно, вот не видно. Вот, смотрите, видите, вот по шлангу. И вот таким образом все утепляется вода просто неимоверная. Со скоростью 8-10 кубов в час. То есть вот такой домина, вот такой домина, буквально за два часа мы утеплим.